Muy buenas tardes, amigo. Estamos en una campaña para el buen uso del tapaboca, hermano. Póngase el tapaboca bien, hermano. Póngase el tapaboca bien. Póngaselo. Póngaselo, hermano. Muy buenas tardes, amigo. Estamos en una campaña para el uso correcto del tapaboca, hermano. Póngase el tapaboca bien. Póngase el tapaboca. ¿Cómo te gusta el huevo? ¿Adentro o afuera? En todos lados.